الكريم رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي لن يعلم علم اليقين انه لن يستقيم امن البلاد والعباد الا بحكم صارم من غير ظلم اما المداراة هذه هذه والله لا تزيد الارض الا فساد وليعلم ان في فساد للاسف الشديد في فساد شديد يستعد أن يحسم الأمور في كل المجالات ويعلم أن يتحمل مسؤولية كبيرة ونحن منتظرين منها التقدم إلى الأفضل إن شاء الله ولا يمكن أن يرتقي